tatu. Karibuni katika kipindi chetu cha huba, na wakati wake ndio kama huu tuliokuwa nao muda wa sasa hivi, na kipindi hichi huwezi kupata station nyingine yote zaidi ya hapa Tifu TV, na hawa niliokuwa nao wanapatikana hapa hapa Tifu TV, naye bwana Rashid eh? Mm. Alinani vile Rashid Ali Khalid alimaarufu mzee Mzuzu. Ah, alipo lile jingine lile. Ah, anko Achilia <laughs> mali yako lile nani sikulavia siku moja albao <laughs> Sharifu eh, eh, <laughs> tupo naye bwana. Bwana ni mtu wa mikasa sana na mimi napenda naye napendana naye sana huyu bwana, napenda naye kufanya kufanya naye vipindi. Ni siku nyingi tupo naye hapa katika studio yetu hii. Eh, tunafanya vipindi alhamdulillah lakini nipo na Bimona Juma, lakini umaarufu wake bibi anaitwa Bileila. Ni jina la Bileila eh, mimi ni jina la bibi yangu mzalia mama. Eh, ndio jina lake Bileila. Mimi mama yangu mdogo. Mama yangu mkubwa. Vipi? Mama yangu mkubwa. Mama yako mkubwa vile. Mm. Uh, mama yangu mimi anaitwa Joha Rashid uh na Lela Rashid. Kwa hivyo ah. Lela Rashid ni mkubwa lakini kisha tangulia mbele yake. Ah. Sasa hivi kabakia Joha Rashid. Ndio maana nampenda bibi. Anam. Hakika. Ah. <clears throat> Hakika. Na ah, muulize mwenyewe. Na najua mwenyewe kama nampenda. Ah, Bwana tusaidie mbali. <laughs> Au wapenzi watazamaji, leo tunataka tuzungumzie bibi Bimwana. Bilena. Leo kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusu habari ya ya posa. Posa naam. Vipi natakiwa iwe posa na nani anatakiwa kuposwa vipi? kwa kadiri ya uwezo tuliokuwa tumepata na muda tuliokuwa tumeupata na elimu tuliokuwa tumeipata, tumezungumzia vipi watu wanatakiwa wawe katika wakitaka kuposa. Sasa leo tunataka tuzungumzie step ya pili, baada ya posa kishachunguzwa, washakubali au washakataa, kakataliwa, ndo basi aende kwingine, kakubaliwa, sasa anatakiwa aende akatoe mahari, mahari haya mahari haya yakoje? Ndo vipi mahari haya? Nataka tujue. Na, mimi nataka nianze kwako tu, kwa sababu ninyi wanawake, kuna kipindi cha nyuma kile tunaambia wanawake ndo nani, wanawake mbele kwa maendeleo, wanawake mbele kwa maendeleo eh? Eh, sasa tunataka tukusikie sasa, na mimi nataka nianze kwako Bilela. Wanawake mbele kwa maendeleo, tumekuja kusha kushakubali, poswa, tunataka tukapeleke mahari utaratibu ukoje? Kwanza unapeleka salamu kule ulikoposa, bwanae mm -hmm. tunakuja, Mungu akitujalia akituweka na uhai, siku ya Jumatatu tunakuja kutoa mahari. Maana ile kutoa mahari ile mm -hmm. ni sawa sawa kwenda kukodi kitu, ukenda ukafunga jani, tunakuja kufunga jani sasa wale watu wa zamani wanaojua mm-hmm. jani ni kitu gani, mimi kwetu ndijani kuna machungwa, ukishakodi we lazima linafungwa jani, unajua mchungwa huu wa mtu au wa watu ushakodiwa eh? sana tena mm. Umetajia machungwa <laughs> machungwa matamu sana tijani, ndio sasa. Kwa maana hiyo, ule mchungwa watu wanakuwa wana ustahi sasa, na ukishatoa pesa za mahari wanaambizana, ah, kesha poso ule bwana au keshachumbiwa mm. mahari yameshatoka. Wengine wakileta mahari na siku wanatoa siku ile ile. Sisi tukijaliwa mfungo tatu panapo uhai na uzima mm. tunakuja kuoa saa saba mchana mm. mwingine anakuambia saa kumi mm. mwingine anakuambia saa sita za usiku. Pia harusi hizo zipo sita usiku, sita za usiku Pemba mm. zipo mm. eh, inategemea mtu alivyoona mwenye harusi yake mm. Wengine anakwambia a ah, ah, siku hiyo lokuja kutoa kutoa siku hiyo saa sita za usiku, si hatutaki pale. Mtakwenda mpaka mtafahamiana, mm. inafika kiwango mmefahamiana, mm. harusi siku fulani au tumetoa mahari, tutakuja tena kutoa siku. Kwa hivyo nanyi huku mnajipanga, mahari ishatolewa wakati wote, siku inaletwa ya kuolewa mtoto wetu, mm. mnajipanga. Mnajipanga kivipi? Kama hana chombo kilichokuwa hapana, vipi mnatafuta? Sisi tulipokuwa tukiolewa zamani, unakuja kuolewa vitu vinatolewa mvunguni, maana ukijijua tu umezaa mtoto mwanamke, ukipata kifuo mvunguni, mm. ukipata mvunguni, wewe unakuja kuolewa mwanao, tena vilivyobakia vitu vya kuongezea, lakini mm. huko ushajichuma zamani, sio kama sasa hivi mpaka ufanywe uradi mpaka chicken party sijui mpaka nini. Harusi za zamani hazikuwa hivyo unakula na kubakisha, unakula na kubakisha. Unajua, mimi na mtoto mwanamke, mwanangu siku yoyote Mungu akimweka hai na uzima ataolewa. Leo mzazi umefariki, watu walokuwepo wanakuja jalizia juu tu. Ah, na mwenye alikuwa akishanunua vikombe vitano, alikuwa akishanunua mbuzi hii hapa bila kusaidia. Mzee Wewe una utaratibu ukoje kuna kutoa mahari? Kusema kweli, bwana Mwanjie, kutoa mahari e, ni mojawapo ya tuseme ni kama sadaka au sheria mm -hmm. ya kumjalia yule mtoto ambaye unaenda kumposa, ulioenda kumposa, ulioenda kumposa. Mbona mzee Mzuzu unabadilisha maneno bwana? Umeelewa eh? Uh -huh. Kwa hivyo utakutia kwamba mm -hmm. eh, pale tayari mmeshakubaliwa baina kwamba wewe umekubaliwa sana haya mahali yako kiasi fulani kwa mfano kama za zamani mpaka mtu shilingi mia tano eh, mia tano mia mbili Eman. Eh, hmm. Almradi ilikuwa sio kama sasa hivi. Sasa pale wanakutana bwana, tumeshakubaliwa na mahari yetu, tumeambiwa kiasi kadhaa hmm. wapelekaji Chuma. Pale wapelekaji watakuwa ndo wale ambao walikuwa wamepoza kwamba hmm. babu mjomba na baba, wanaenda pale au wawili hawa wakaenda pale wakaposa, wakapeleka mahali mahali yale yakisha kambo yashachukuliwa. Sasa mtu anaambia haya, kazi ni kwenu. Kwani kwani kwani Bilela mwenye kutaja mahari nani, baba mama au babu? Wanakaa kwa mashirikiano mtoto wetu tutamwozesha kwa kiasi gani kwa mm. wakati huo. Hatoe mtoto mwanamke, mimi mahari yangu ndakabati nda, a ah, a, ah. nyie wazee ndo mnakaa mm. Mm. Mtoto wetu tutamwozesha kwa kiasi gani? Ah, kwa mia mbili kwa mia tatu kwa mia nne kwa mia tano Tena mnakaa pamoja kadiri mtofahamiana ndo mtovo wajibu wala wanaume walikuja kuposa, mnawaambia ah, si hicho hatuna, tupunguzieni. Maana kupunguza pia imo kulilia haki kweli kweli, mm. zamani zamani kweli kabisa, nalilia ah, mimi mpaka sasa hivi nashangaa tu. Basi toa hiyo, Mungu akujalia, ukishapata nyingine utakuja kulipa, lakini mm. mahari vile vile mm. hata kama umekufa mwanamume iko pale pale deni mm. unadaiwa Umemwacha mm. unadaiwa mm. lakini kumwacha kunategemea mm. umemwacha mwanamke kataka mwenyewe, si lazima kulipa mahari, kwa sababu kataka mwenyewe. Umemwacha weye, basi inabidi umlipe, umlipe yeye. Kwa hiyo mwanamke hana haki ya kusema mimi nataka mahari kiasi kadha sasa hivi hayo, lakini kwa hapo zamani hakuseme. Lakini utaratibu hata wa kidini ndivyo ulivyo, unataka mwanamke mwenyewe. Utaratibu unajua, eh, zamani ilikuwa haikupanuka kama hivi sasa hivi. Oh, lakini lakini bila shaka yoyote kwamba heshima ilikuwepo zamani kiasi ya kwamba mzee akisema nataka shilingi kumi mtoto hawezi kupinga, wakati baba amesema. hawezi. Eh, sasa, Adabu, adabu ilikuwa ni kubwa sana, adabu ilikuwa kubwa kubwa sana, lakini sasa hivi mahari sasa hivi mna bibi Wongeri kukole mpaka yani sasa hivi ndo kichinchiri. Mm. Sasa hivi Bilela tujalie ndo kichinchiri. Kichinchiri ndo kichinchiri. Eh. Umekukuta ukichinchiri wako wakati huu. Ndio. Huu sasa tuliokuwa nao. Eh. Wewe ungesema unataka nini? Nataka pesa nyingi. Ah, watu wanataka makabati, kitanda, zulia, dressing, sijui nini simeza kulia na pesa juu na pesa juu mm. Bilele ungelikuwa wakati huu bado kichinchiri usingepita kama nisingekubali mzee. Kwa nini eh? Kwa sababu kule unakokwenda hukujui. Mzee Mzuzu ulimpelekea nini? <laughs> Ada kukohoa kofta ipo hapa, eh, tuendelee. kwenda hukujui, eh, umekuta mema ndo mema, mm. umekuta mabaya unataka uwachwe sasa, na mabaya mengine yanakuwa ya unadhalilishwa. Mimi mume simtaki. Mwanamume ana haki ya kudai mahari yake wakati yeye hajawa tayari kukuacha. Mm. Haidhuru yeye anakudhalilisha mm. huko, mm. lakini hajawa tayari kukuacha. Mm. Sasa mm. mimi nishataka kabati, nishataka dressing, sijui nishataka nini, nisha uwezo kwetu mdogo. Wakati wa kuolewa ndio mnashirikiana, lakini wakati wa kuachwa, talaka haina mashirikiano. Mashirikiano yako mwanamume na mwanamke mm. wala hatuja kusikia kama talaka inakaliwa shura mwache mwache. Ah, ah, mnakubaliana mwanamke na mwanamme mi bwana, mpaka sasa nataka unaje, nipe changu. Sasa hivi utachukua vyombo vyako, maanake mi mmeoa haja yangu mke ndani. Leo wewe unataka kuachwa, nipe pesa zangu nikatafute mwanamke mwingine, je, nimweke ndani humo? Huna, nawe unakula madhila, unaendelea kula madhila yako kama mimi ndo mwari wakati huu hmm. nataka kuolewa, basi mimi ningewaambia ah, ah. sitojirahisisha mpaka dakika ya mwisho, lakini jipime kile kiwango changu. Mimi mpaka sasa laki, laki mbili tu basi natosha, au laki moja na nusu au laki tu ah, ah hamsini haja yako ni si masikilizano tu hmm. hamsini. Kama sina kitanda sina kabati, akaiona ile zikia ndani, tutanunua kidogo kidogo. Wangapi wanaolewa na nyumba inajaa? Mzee Mzuzu, mahari tumeona watu wanapeleka kwa beni, tumeona watu wanajaza kosta, watu wanapeleka mahari tu, bwana tunapeleka mahari papa, papa, papa, mahari leo tunampelekea Bilela mahari yake. Hili likoje? Mm, <clears throat> bwana Mwanjie, ukitizama hii ni mambo ya mabadiliko ya hali ya sasa hivi lakini hapo zamani mm -hmm. tulipokuwa vijana mimi na mwenzangu Bilela eh. mambo kama hayo hayapo. Kama hilo beni eh. litapigwa mm -hmm. sababu ni katika ndoa tushaoana, lakini sasa hivi ni system ya karne ya teknolojia sijui na hivi ndio tukutia mambo kama hayo yapo na yanafanya kwamba watu sasa baada ya kuwa na raha wanabanana, hakuna raha tena, kwa sababu mwenye, mwenye nacho ndio anakuwa hivyo, asikuwa nacho sasa tufanyaje? anabakia mtu yuko hivi. Lakini sheria e, kama unacho sawa paya, lakini sio sheria, sio sheria. Na ndio utakuta hata hizi ndoa zetu za sasa hivi hazidumu kwa mambo hayo hayo, kwa sababu utakuwa wewe ujizili, atakuja kutahamaki, huna chochote ndani ya ndani ya nyumba, yule mwanamke anakuja hohe hai alkadhalika siku mbili tatu tayari anaangalia mkato wa chumba mnaachana hivyo sivyo. Kama wewe nataka kupiga beni, nataka kupiga tarabu, nataka kupiga maulidi baada ya nini? Lakini sasa ba saya sayansi natukuja tuna tuna aga tunaiga wapi? ambapo sio historia yetu au sio culture yetu wa Zanzibar. Hivyo ndo ninavyojua mimi. Zamani ilikuwa yakitolewa vipi mahali kwa Bibi Mwana? Maki mzee mzuzu atakutuzuzua hapa. <laughs> Zamani mahari yakitoka watu walikuwa hawapigi belbati wakileta mahari? Ah, sijawahi kuona kupigwa belbati hmm. wala kidumbagi wala tukulanga wala bomu wa kupeleka mahari tu. Hmm. Mahari kinakuwa kitu cha siri hapo zamani, hakuna anompendelea mwenziwe kupata. Leo mahari unayaalika, unajua binadamu mwenzio kakukalia vipi na sio wasahili yana utaratibu gani mahali <clears throat> unatakiwa uya uyafunge sijui ama uyawache wazi au yaani upelekaji wake ukoje? Wa zamani mm -hmm. kama nilivyokuambia, anakuwa na babu yule mposaji anakwenda kuposa mm -hmm. anakule, wanatayarishwa tu, wake mahari yanaletwa, mhm. mnakutana mm -hmm. mkishakutana mnapeleka mahari, mnazihesabu pesa mlizokuwa mmezitaka kama minteni au hamsini au ngapi, sijui mambo ya zamani mm -hmm. walipokuwa wakihesabu wenyewe, umefahamu? Ndio kinatolewa hichi, huu mkaja wa mama sijui hichi hapa sijui, na yote mwanamume anaambiwa kuna mkaja mm. kuna kanzu ya babu e, kuna kilemba cha bibi na, eh, kuna kilemba cha bibi eh, kilemba cha bibi hichi kilemba chake, lakini ile inakuja katika utani ile vikishatolewa tena pale kinabakia cha mtoto mwanamke, kilichobakia akanunue kitanda na godoro lake, finish, khalas, imekwisha. Lakini sasa mahali imebadilika baba. Sasa kama una ng'ombe Songea huko wote ukawauze kutafuta mahali. Na mimi ndio maana uko kuoa sasa hivi. Hujaoa. Mke wa pili. Ah, mke wa pili usioe baba, mwanzo online mnafahamiana. Ah, tumeambiwa tuanze na wawili eti. Ndio na halafu vile vile mwanamke anayo haki ya kumshauri mumewe, ongeza mke, kwa sababu uko tuko wengi ah, wanahangaika wanashauri <laughs> sio wanawake wa siku hizi, sio wa siku hizi mm. Lakini mume wangu mimi alisema hasa, alimwambia mumewe ongeza mke, lakini ukioa usioe mjane, muoe mwari. Ndio maana akaja akanioa mie na tulikaa vizuri sana <clears throat> Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka kuona ule utaratibu mno eh. wa zamani, mahari zile pesa zinatiwa kwenye kanga, zinatiwa kwenye kijaluba, zinatiwa katika nini au kwenye koti tu kama alivyovaa mzee Mzuzu, ukifika pale zinatolewa, anapewa. Inategemea ustaarabu, wengine wanapenda kuficha wengine hafichi, wengine wanatia ndani ya mfuko, mifuko yetu ile karatasi ile mm. wanatia mimi ndani ya mfuko wake wa karatasi, akisha na mkoba wake wa ukili. Ukifika pale unapekula mkoba ukili, zinatolewa zinawekwa, zinahesabiwa. Wengine ndio walikuwa na hivyo vijaluba hivyo, inatoa ndani ya kijaluba pale, ikafika kinafunguliwa, zinatolewa kijaluba, si kikubwa tu ukitaja tu, lakini mm. kidogo na pesa wakati zilikuwa ndogo zinaingia, lakini kasa hivi hazingii ndani ya kijaluba pesa nyingi mahari yamekuwa yamekuwa tabu kwa watu wengine, wamekuwa tena yanafanya taklifu sasa, kwamba mtu unataka kuolewa, unataka viwanja, unataka nyumba. Wengine wanasema nataka mahari yangu iwe msahafu tu, wengine imekuwa taklifu hili hili la mahari. Kama wewe mzee Mzuzu, kwa umri wako ulikuwa nao, unahisi lifanyweje, japo kwamba ni haki ya mwanamke kutaka anachokitaka, lakini unalionaje kwa upande wako mahali kuwa yamekuwa makubwa mazito ya kifahari yanaleta taklifu? Hili kwa upande wako unalichukuliaje? Asante sana bwana mwanjiri Mimi nilivyojua au nilivyosikia huko nyuma mm-hmm. na sasa hivi tulivyo <clears throat> kuhusu habari ya mahari kama alivyowahi kuzungumza mwenzangu kwamba ni ada ya mwanamke au ada ya wazee, shafahamu, sio kwamba kunikomoa mimi mposaji umefahamu mm. mm -hmm. ile ni ada hata katika dini ipo kwamba kutaka kuoa hata katika mambo ya kimila mm -hmm. ipo ushafahamu eh. kwamba ah. wenzetu huko bara wa wengine wanatoa ng'ombe mm. eh? Mm. wengine wanatoa nani, kila mtu na nini yake na chake, lakini sisi Wazanzibari ambao nini yetu ni Waislamu 99% mm. ni kwamba sisi ni pesa, kwamba tuna mimi nampa Bilela kwamba ile ni haki yake aliyokuwa mimi anataka kwamba mimi ni muoe, kwa mfano ndo kama hivyo shilingi miteni au sio? Shilingi ashara uh, alfu au ngapi? Kusema kusema kweli ni kwamba eh, hiyo ndio sadaka ya, ya mwanamme kumpelekea mwanamke, lakini sio sasa hivi hmm. mamilioni ya pesa utoe, sijui aitwa nini hiyo, inatakiwa kilemba kilemba, mkaja mkaja, alafu isitoshe pale pale nataka dressing table mm -hmm kabati mhm. kitanda shaba godoro godoro sasa hivi vyote utakapopiga thamani ina, inavuka bilioni alafu naambia wengine kwamba ana kitu na vitanda vya watoto kabisa. Umemamwe? Mm. <laughs> Sasa kwa mambo kama hayo milele utaniambia mambo huko hayakuwepo Zanzibar mambo kama hayo. Kweli si kweli vile. Alikuwa hayapo. Ala, sababu kwa kuna mambo Ha, hakuna kitana cha haambiwi mtu bwana nite kitana cha msono msunudari sio. Hamna. Pelekana ni unadaiwa mahari kiasi fulani kadhaa kama ni elfu kumi unapeleka elfu kumi baadaye tena ushachukuliwa eh, basi unaambiwa wewe utataja siku ya kuja kuchukua mkeo. Eh, eh, ngoja nikuulize turudi nyuma kidogo nimekumbuka kitu ilela. Mm. Mzee Mzuzu mtu mzima. La ana umri wa kuitwa babu mm. na wewe mtu mzima mm. una umri wa kuitwa bibi eh? yeah. una ulazima wa kumtafuta mzuzu kumtafuta mtu kuja kukuposa wewe wakati mwenyewe mtu mzima, siende tu kwa baba yako, kwa kwa kwa wali wako, kwa kaka yako au vipi? Ah, haiwezi kuwa. imekuwa kama ni njia ile ya kupita kufika kule, kwa sababu si mtu mzima naye. Ndio itabidi lazima atafute mtu, itakuwa imevunja heshima. Mzee Mzuzu, ile inajenga heshima. Mzee Mzuzu, unahisi wewe ungelikuwa kijana, lakini wewe bado kijana, ukimpata mwanamke aliyokuwa kijana unafisi, akikwambia mahari anataka, mbona bila umeshtuka? <laughs> Kama umeshtuka hafla, umegeuza shingo haraka kwa kumwangalia mzee Mzuzu, vipi? Ah, namwangalia tu. Ala. Yeah mahali akikwambia nataka bwana, nataka meza ya kulia, nataka kitanda cha kulalia, nataka dressing table, nataka hivi na hivi, na wewe ushampenda mwenyewe, unahisi ni sawa kumpa hivyo vitu? Um, kama nimempenda mm -hmm. namuhitaji mm -hmm. na ule uwezo ninao, manake na vile vile na uwezo mm -hmm. lakini kama ule uwezo sina nitamwambia zangu mimi sawa nakupenda nataka nikuoe na haki ya kukuoa lakini wewe wewe unakutaka wewe mimi sina Nifahamu? Kwa hivyo unaweza kama unanipenda nawe unaweza kunipunguzia. Tunakubaliana. Bilala wewe unaweza kupunguza? Sana tu wakati na mimi nimempenda. Nampunguzia hata bure naambia tukubaliane tu sote watu wazima. Mm kwa sababu kitu unachokitaka mtu mzima ni ile stara kuheshimiwa <clears throat> na inategemea unapojiweka. Mimi mpaka sasa hivi naheshimiwa sana tu, lakini lakini unaweza ukaomolewa uh, usiwe na heshima eh? sana, na kuna watu wazima wengine hawajielewi kwamba hichi kipindi kilichofika nishakuwa mtu mzima mm. Kuna watu hawajielewi, si wanawake si wanaume, ndo katika wale wanaoitwa mashuga mami, sijui ala eh. Posa tumeiona, mahari tumeyaona na upelekaji wake. bilela anasema pamoja na wewe mzee mzuzu umekusikia utaratibu ndo ule ule kama ulivyokuwa umekwenda kwa posa. Kwa hiyo utaratibu tunaokwenda nao siku hizi tunaweza tukasema sio utaratibu ambao ulikuwa mzuri wa nyuma uliopita. E, eh, mwaka siku hizi tunakwenda na mabasi anakwenda tena, imekuwa kama sherehe ya kupeleka mahari, jambo ambalo hapo zamani halikuwepo. Zamani wazee wetu walikuwa wanakwenda posa, mmeweza kuposa, haya bwana, wamekatiwa mahari yao, shakatiwa mahari yao bwana, tuletee kiasi kadha. Kwa hiyo zinapelekwa zile pesa kufunga jani, tunaenda kufunga jani, taratibu ulivyo. Naona maneno hayo ya kizamani, tunaenda kufunga jani. <clears throat> Unapofunga jani, inajulikana kwamba pale pashakuwa namna kadha, mm, pana mtu, pana mtu. Kwa hiyo hata ukienda kugonga mlango pale, utakapoliona tulijani unajua ah, hapa bwana, mimi machungwa ya ndijani nishayakosa, nishakosa maana nishakodishwa, eh, eh maana lishakodishwa, lishauzwa eh, kukodisha maana tayari limeshapata mlimaji mm. mm, kwa hiyo mlimaji mwenyewe ataenda na mazao yake mwenyewe utaratibu wa zamani ulikuwa mzuri sana katika na hii nafikiri, mambo ya ndoa. Nafikiri na hii ndio sababu ya watu wakawa nakaa sana ni katika ndoa sana kwa sasa hivi kwa zamani, kwa zamani <clears throat> zamani ilikuwa kaa sana eh, zamani ilikuwa tunakaa sana. Mimi mama yangu kaolewa mpaka kafa, iko na baba kashazaa kashajukuu ah baku kwenye ndoa sio eh, eh kwenye ndoa na ni sababu ya eh, mm. Mm-hmm. ule usiri kuwepo ule ulikuwa na kuwa watu hajitafahari sana ni sababu ya watu kuwa walikuwa wana muda mrefu katika ndoa zao eh ndio wana kabla mrefu kwa sababu ndoa mm. ndoana ustahamili na wewe ustahamiliwe si kama yote utakwenda kule utafanya mema yeye atakufanyia mema lakini astahamala mm. ikuwepo kitaka usitake kwa hiyo mzee Mzuzu umefahamu utakwenda kuposa uanze vipi? Eh? Umfahamu mzee Mzuzu? Ndio. So yule mtoto ah, ah, yule mtoto sio kukutana naye pale tena. Sikia mwa kwa mwanaji. Eh. Ni hivi. Wazee sisi wa zamani. Mm -hmm. Shabamu. Tofauti na wa sasa hivi. Uh -huh. Kwanza wa sasa hivi ni kwamba yeye mwenyewe muamuzi. Mm. Shabamu. Mm. Akishaamua yeye mwenyewe hakuna cha baba, hakuna, baba. hakuna cha mama mm. wala hakuna cha babu wala bibi. Kama sitaki sitaki, au wanakuwa wawili, mtoto na mama. Mama saa anachangia sana, umeshafahamu? Mama anachangia sana, mama mimi sijui hivi mimi hivi ah, ah, ah, ah. Lakini zamani kwanza kulikuwa na utaratibu wa dini inakubalika zaidi, halafu adabu, heshima ilikuwepo mm. shapamwe mm. kwamba mimi leo nimefanya jambo kama hivi, naona nikija nikikundilikana aidha baba au idha mama shapamwe, kama nimekosea mm. kama nime kosea mm. kwa mwanamke mm. nadhani atakwenda kwa bibi yake bibi mimi kuna hivi hivi hivi mimi wangu alifanya hivi hivi hivi aende kwa mama Ala shabamwe halikadhalika na mimi kama nimekosewa mimi mwanamume naenda kwa babu eh, ah, shabamwe sasa utakutia pale eh. kidogo pana uzito mpaka kishafika kwa mama we mtoto afanye nene hivi kama hivi sasa hivi pumbavu eh. subutu hayapo yale sasa ndo sasa hivi ndoa ndoa kiangalia siku mbili tatu tayari kaja kuangalia mle mkumlani wa chumba anaondoka zake ndio watu wengine wanaogopa hayo hayo kuoa hivyo Aha. Basi nafikiria wakati nao tujirekebishe, eh, tujirekebishe. Wakati umekimbia, mm. Tumeona jinsi ya posa na mahari vipi yanatakiwa yawe. Nipo tulikuwa na Bimwana Juma au tunampenda kumuita Bilela, nilikuwa bwana Rashid ambaye yeye ni mzee mzuzu, na mimi naitwa Mwanjie Salem Mgeni. Tukutane katika kipindi kijacho. Unajua katika kipindi kijacho kinachokuja ni kitu gani? Basi usisahau kutufuatilia siku na wakati kama ya leo. Asanteni, kwaherini.